Jurándome no volveré a caer Mira mi ojera, la pena ya se me ve Son serpientes, solo quieren money, no pueden ver El veneno que le inyecta ese sucio papel Respira profundo, hay que relajarse para empuñar un arma Si las deudas no se pagan, vendrá de la guadaña A veces la ira nuestra conciencia la empaña No juegues con fuego, podrás quemar tu propia cabaña No encuentro control a mis actos y me siento perdido Cuánto tiempo para estar estable que invertido He perdido los cabales, la forma y los modales Estoy pa' que me encierren y tiren la llave Consumiendo de todo sin encontrar la tregua Pensando pillo un arma y atraca una tienda Bastando con el mal, jugando con sus piernas Estar perdido en la niebla, estar metido en la mierda Cuando mejor estaba todo se me tuerce A punto de perder los tres Me he jugado la vida por alguien que quizá no merece crece por mí porque al fin y al cabo es lo que he escogido a veces pienso que me han poseído Pensamientos negativos que no quiero conmigo Me pregunto en qué coño me he convertido Mi cuerpo dijo basta Cuando la tenía todas conmigo se me hago daño y me la pela, fuck yo sigo Parece que perdí mi rumbo, perdí mi destino Ahora el veneno está conmigo De todo eso malo seguro que algo aprendí crees? ¿No crees? ¿No crees? Para el demonio está conmigo ¿No crees? ¿No crees? ¿No crees? ¿No crees? ¿No crees? ¿No crees? Para el veneno está conmigo